батон, а ты же русалка Я сгоняю, достану нам сладкого ты, наша тень целый мир Святыня, я дарю тебе цветы Ты со мной до темноты, мы искупим все грехи Святые, святые